Good morning. Sì, in effetti qui sono le 11 precise, ma come dico in questi casi, non proprio mattina prestissimo, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, o semplicemente, o semplicemente David Lynch. It's February 26, 2022 and it's a Saturday here in Naples. A rainy morning, uh, very still right now and uh, and with these degrees this means that uh, um, there's a, uh, non è quella, è quella giornata <laughs> veramente veramente veramente veramente, veramente fredda come in questi giorni, in questo periodo anche se come sempre invito a vedere sempre il mio video sul freddo che ho fatto lo scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo il freddo perché è impossibile ma quantomeno di combatterlo sì, per quanto riguarda il video sui pensieri, come sapete da primo gennaio di quest'anno lo faccio sempre separato all'aeroporto. Quindi nel caso, come sempre, interessa, occhio che è separato. Anyway, as he just, as, as he and you all just see from the window, Absolutely, today we don't have Was Beautiful Blue Skies and Golden Sunshine, I Think That Is Afternoon, anche se ormai è mattinata inoltrata, uh, eh, the, the Temperature sarà penso la stessa, o qualche grado in meno, ma vedremo. Però appunto non dico nemmeno una frase calda perché non penso proprio che le cose cambino, quindi ci teniamo questo brutto tempo per oggi, ma speriamo a questo punto per un tempo eh, migliore direttamente domani. Say the D's. So, From the Mythical Window with the Regard Courté, ringraziamo sempre l'inquadratura che nella bruttezza del, me, del tempo la rende comunque bella. And it's a green roller shooter, behind me, on the top, not visible, in fact, in the shot. And finally, from a mythical keyboard di Amadi GX 640 IPG 625 Have eh, a great day, him, <laughs> all the people who follow the channel and the reports. Sì, un saluto veramente a tutti. A domani, o al video pensiero, nel caso lo faccio.